गाइस तो अन अकेडमी नॉलेज फाइट में इस बार team chai and team coffee के बीच में होगा knowledge fight and our team is led by Shrida and their team is led by uh, Urja. So I'll let Keshav explain the rules of the game to you. So rules are pretty simple. We get plus 50 for every right answer. We get minus 20 for every wrong answer. The theme that we've kept is national to keep the topic thoda sa uh, restricted. The scope of the topic shall be restricted. And uh, that's it. Yes. दो दो क्वेश्चन हर इंसान पूछेगा हमारी टीम से एक क्वेश्चन हम पूछेंगे एक क्वेश्चन वो पूछेंगे and there will be your total of six question आज टू और जो हारेगा वो सबके लिए चाय या कॉफी जो भी वो लाएगा हाँ तो ये रूल है इंक्लूडिंग टीम वाला लीग टाइप आएगा ऑलराइट ऑलराइट तो पहला क्वेश्चन योर टीम या Puja so when is National Voters Day celebrated 25 January oh 50 uh, what is the length of the bridge that was constructed on Pangong Solar? तो तो the bridge is not that's not clear. That's a very uh, question. उसमें 400 भी 800 भी 600 भी like different wrong version we get 100 wrong. कौन सा question? 400 मीटर है वैसे ठीक है. Information आपने बताई. हाँ तो उसने बढ़ा दिया 400 मीटर थी उसके बाद में उसको बढ़ा दिया 450 कर दिया. ऑफिशियल आंसर की इन्होंने चेंज कर रहे हैं चलेगा नहीं. No, the question is past. She'll get one more question to ask. चलो ठीक है ये मैं फोर फिफ्टी सही था ना इसका आंसर हाँ करेक्ट तो पहले मैंने वही बोला था हो गया हो गया fifty okay water comes under which list of the seven schedule interesting water water actually comes in concurrent list concurrent list it's a state list oh यो माइनस ट्वेंटी द बहुत कुछ पढ़ाया ना सबको याद है who was the president of the constituent assembly on 9th December 1946 9 दिसंबर वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं सचिदानंद सिन्हा फर्स्ट हो गया था नहीं नहीं पहली मीटिंग ही थी पहली मीटिंग में बोला 6 दिसंबर को थी ना 9th को हुई और 11th दिसंबर से team chai's at team chai's at point 30 minus 20 they stand at 30 you stand at minus 20 and your question who is the head of isro abhi abhi k somnath correct incorrect incorrect somnath somnath no next um, में पता है ना जेलेंस्की के बारे में कैसे पूछते हैं <laughs> गलत हो जाती है यार चलो ठीक है सो माइनस फोर्टी थर्टी अभी रुको थ्री थ्री क्वेश्चन हुआ है ठीक है our question no there question Team Chai. Oh, Team Chai. Who was the uh, first president of the International Congress in 1885? 1885. When was wrong? Okay, याद है That was time up time up time up ए सोच रहे हैं ये ये थोड़ी होता है 5 फोर थ्री टू वन दो बार खेलेंगे five four three two one नहीं गलत गलत गलत डब्ल्यू सी उसके बाद उसके बाद फर्स्ट इंडियन था वो okay minus 20 you stand at 10 yeah. and you are at minus 40 yeah. सही सही सही सही simple question Itanagar is the capital of which Indian Arunachal Pradesh बहुत ही सिंपल बराबर 10 all the highest dam in india nagarjuna आ गया आंसर आ गया no no no they are discussing कर रहे हैं यार करो करो करो करो टाइमर आने वाला है बस दो बार मेरी नागार्जुन सागर ही है टाइमर स्टार्ट्स 5 4 3 2 1 टिंग टिंग टिंग 0 okay fast So, baat kya wo thodi denge aage. It's like time up. Time, time up. time up It's your question now. It's the theory Dam. Tehri Dam. Tehri Dam. मेरे को तो बड़ा कंफ्यूज है तेरी हीराकोट का नाम क्या द लॉन्गेस्ट डैम हां largest largest dam largest dam या ठीक है कुछ तो काम आ रहा है Uh, okay, so the manned submersible Matsya can go to a maximum depth of how many Six, एक minute minute Matsya six thousand six hundred था Six thousand. six thousand है three तो three तो three नहीं three six है पक्का six thousand है six thousand six thousand yeah yeah meter kilometer okay all right so you stand right now at sixty Yeah. you stand at ten. Ten. haha तो कहते हैं प्लेयर्स चोकर्स हम या no no it's your last question which नहीं नहीं इसके बाद एक और which Indian diplomat delivered the longest speech in the United Nations? Uh, very good question. Five. Pass. Four. Okay, captain will take a call. Three. Will no, two. It's uh, oh. V.K. Krishna Menon, the defense minister. Uh, huh, the defense minister under uh, Nehru. He'll deliver the longest speech on on the issue of uh, India, uh, Kashmir, basically in, in the UN. सही है so one ten team chai ten team coffee One more question to go. 110 today, 60. नहीं 60 and 50. Hey, हमारा 60, उनका 10. अरे तुम मोदी जी बनने को तैयार हो जाओ, तुम चाय लाओगे। ये क्वेश्चन है ना? Oh, 60 and 10. क्वेश्चन बाकी है। Yes, Sanjana. When is National Unity Day? Uh, I know. Uh, 31st October, no? National Unity Day. Yeah. 31st. 31st October. Isn't it unassailable lead now? No? हाँ, हाँ, तो. It is. चलो, I'll ask you a very simple question. So, Battle of Plassey is considered a battle where yeah, British rule was established for the first time properly in India. The British could win uh, this battle with a very small army because there was an Indian uh, commander general uh-huh. in Indian army that turned out to be a complete confusing name. Okay, and uh, who was that person? I'll give you a hint for this. Mir Yeah, that's correct. Mm. But we have already won. No, we already won. Yeah, yeah. How much? We're at, oh, we are at 60 and they are all they are at 110 no 110 अब तो गलत ही बोले तो भी नहीं हारेंगे <laughs> <laughs> गलत बोलते हैं yes yes done done Indian independence movement से first Anglo Sikh war was fought in which year अरे 200 बीसी नहीं नहीं नहीं एंग्लो सिख वॉर अरे गलत बोल रहे हैं मारते हैं तो मारेंगे <laughs> नहीं कैसे होगा माइनस होंगे लास्ट में अच्छा हाँ अच्छा हाँ, हाँ। अच्छा गुलाब हुआ था इट एंग्लो सिख में वो सिंह रंजीत सिंह कश्मीर उनको दे दिया था हाँ, कश्मीर अरे वो नहीं नहीं वो से इंडिपेंडेंस इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट से पहले पूछा ना इसने तो 1857 से पहले पूछा तो 46 होना चाहिए नहीं नहीं मतलब हां पहला सिख वॉर पूछ रहा हूं 46 हाँ, ना गलत 45 you are very close that's okay even then 1960 okay you are very sorry guys चलो चाहिए yes <laughs> okay what will you have ma'am uh, thai how would you like it hi guys on Unacademy CLAT channel we are back with knowledge fight and knowledge fight में इस बार दोनों टीम्स टॉपर्स की है एक है टॉपर की टीम जिसका नाम इन्होंने रखा है सोया चाप और एक है टीम आलू पराठा तो टीम आलू पराठा और टीम सोया चाप के बीच में होगा ये नॉलेज फाइट जिसमें the rules of the games are simple सबसे पहले I will call out the name of the country and they will have to tell me the capital name plus 50 points for the person who answers it correctly minus 20 for the team that is not able to answer it correctly it will be a buzzer round तो जो सबसे पहले हाथ खड़ा करेगा उसको पॉइंट मिलेंगे अगर वो सही आंसर दे देते हो if the team does not answer it correctly the question will pass on to the next team and they will get a plus 40 minus 20 for the same question and they will also have the option of leaving the question I hope rules are clear टू नहीं भी हुए हैं तो इनको तो क्लियर हो गए तो let's start with this so the first country that I have in my mind is simple question Iran अरे sorry she raised her hand अरे मेरी नहीं so it's if it goes to आलू आलू team आलू team आलू पराठा तेरा plus coffee plus plus 50 okay you are keeping the score yes yes next next next next next next next next Mexico yes yes so yeah incorrect minus 20 mexico city correct Okay. oh, good. okay, so they get 90. They have a total of 90. 90, 90 and they have minus 20 minus 20 okay 110 points the difference is. three more questions to go five ten five five questions. three more questions to go let's say कि कवर पर कर पाएगी हाँ। शोया वाले लोग आलू पराठा जीत जाएगा जैसे कि आलू पराठा जीतते हुआ है इंडियन ब्रेकफास्ट टेबल पे आज तक let's begin next next next next next is some country that was in India. Yeah. नहीं Singapore Singapore city correct okay okay 50 50 तो दे दे आर एट 30 30 ये now came positive yes seems like easy question आ रहा है अभी तक okay okay okay okay okay यार तुम लोगों ने एक वॉल्केनो इरप्शन का नाम सुना होगा ना तुम्हारी क्लैट प्रिपरेशन के समय बहुत है बहुत, सारे हुए थे दो तीन हुए थे उसमें से एक हुआ था टोंगा में Tonga capital neutral is your hands ये आदमी तो होना चाहिए याद भी <laughs> Uh, it, it had some weird sound. It's ha- yeah, it's the. Uh, you don't get points for this. For the discussion. <laughs> they are cheating. Mm. We will not allow them the point. Time, up बिल्कुल याद time. Time up time up याद नहीं सब सम गाय इवेंट्स में में वो बार बार भी आ गई कुछ तो हां लेकिन कैपिटल का नाम क्या एच से था कुछ एच से था चलो let's pass this question and please let us we'll move on to the next question two more one more question to go last question two more because one got passed so two more questions to go okay This you should know it has some relevance to our politics okay Uzbekistan बहुत confusing Yes. Alu. करेक्ट अरे यार आलू का पराठा spelling is like crazy okay so what's your score now It's 140. 140 and 30. Last <laughs> question guys last question बहुत ज्यादा कवर तो कर नहीं सकते नहीं कर सकते ओके यस <laughs> इजी दे रहा हूँ यार Vietnam yes correct okay so final score was eighty and one forty so तीन आलू पराठा इज वन <laughs> <laughs> <laughs>